quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de conocer el Cir continuo, sabrán que sus personajes están atrapados en un tiempo y espacio inciertos, <laughs> condenados a hacer una y otra vez la misma rutina, una y otra y otra y otra vez. Pero no son los únicos. Debajo del escenario hay un pequeño y particular universo. Preciosos y estáticos tiempos. Les doy la bienvenida a este micromundo. Hasta hoy, hasta ahora, ninguno de los circontinuistas saben que existimos. Los seres que aquí habitan se nutren de los objetos que se pierden allí arriba. Se alimentan de los sueños olvidados, de aquellos que no se atreven a ser soñados por diversos pavores. Ellos emergen de pequeños destellos de luz en medio de toda la sombra. No importa cuán absurdos puedan ser, los puntos de conexión no solo pasan por los sentidos. <laughs> Allí va uno se preguntan si este sitio es real o es una fantasía dentro de otra fantasía. ¿Quién o qué lo determina? ¿Qué pasaría si se alteraran nuestros sentidos? ¿O los suyos? Está implícito que la existencia humana será siempre contemplando a la mente. ¿Qué pasaría si esa mente se altera, se modifica en un curso no habitual? Muchas veces estamos en la búsqueda de llaves que abran las puertas, pero quizá no sean ellas las que tengamos que buscar. O adentro nuestro existen rompecabezas que podemos armar a nuestro gusto y medida. Por supuesto que esto también será relativo. Sin embargo, no todo lo que creemos que es de una manera lo será siempre de esa misma forma nada es estático, incluso dentro del no tiempo. O mejor aún, podría ser de varios modos, inimaginables, hasta el momento de abrir más aún la mente y pensar en combinaciones aparentemente ilógicas. Y para eso estamos aquí. Les invito a conocer una parte de este sitio, desde el olvido de los olvidados. Bienvenidas y bienvenidos al suo continuo. se vuelve de este submundo de sentires profundos? La conciencia se hace ciencia y la redundancia abundancia. El cono nos reclama, constituye su propio drama. Me presento, soy el Dr. Do, inventor de realidades y ficciones, retador del tiempo, convertidor de sueños, adiestrador de palabras. Esas palabras que ansían desesperadamente transformarse en imágenes. Recorren nuestro cuerpo, ambicionando ser parte de una frase que perdure más de cinco minutos. Son como las gotas que forman un líquido, el principio de nuestro origen. circontinuistas duermen, pueden ser captados sin notarlo por la máquina atrapa soñadores. Inventé este singular artefacto para capturar instantes y sueños específicos. Gira entre barrotes antiguos, siguiendo la cadencia dispar de sus latidos. Una pugna de tonalidades, ansiando la persistencia de su sueño suspendido O un cambio hacia de rutina para que su funcionalidad se torne cada vez más rentable. Este aparato fue inventado para mostrarnos las más agraciadas y elegantes mentiras. Todo lo que aquí se exhibe proviene de un universo aún más ficticio que el nuestro. Esta es nuestra teleficción. una enigmática niña de porcelana danza una y otra vez, queriendo encontrar y multiplicar el alma que supo tener. No sabemos cuánto se agotará su cuerda, aunque, como todos nosotros, tiene la certeza de su finitud. Pero volverá a empezar. lo mismo aquí que allí. Algo tan abstracto y tan concreto a la vez. Siempre viviremos en Él, sobre Él. Es nuestra guía muy poco espiritual. Decide por nosotros, nos abraza y vamos con Él casi a cualquier parte. Nunca podemos comprenderlo del todo. En algún momento de nuestras vidas hemos deseado en vano que se detenga. Incluso a veces creemos la mentira de que se aleja pero todo resulta una ilusión. Él, y tan solo él, continúa con su persistencia, firme, más allá de cualquier proceso. Podemos encerrarlo en cajones y en recuerdos, y nos desafía simplemente con su existencia. otro idioma, miradas que acompañan, otro universo asoma en devotas pestañas. El tiempo se detiene cuando ya nadie viene a acariciar mis ojos en manojos, el tiempo se detiene, suspirando la magia, no hay sueño que lo llene, lo extraño no contagia, verde sin esperanza, repta su juicio, espejismo de balanza, lo curioso se hace vicio, rota implora su son sin sentido. se detiene, suspirando la magia. No hay sueño que lo llene, lo extraño no contagia. Verde sin esperanza, reta su juicio. el azar se torna rancio, no hay a quien vencer. amamos la oscuridad desde la mera curiosidad. ¿Es acaso la ausencia de luz? Tal vez se trate solo de un lugar abstracto donde permanece todo lo que no podemos o queremos ver y sin embargo sentimos. Podemos sentir. Y la luz nos guía, nos cautiva, nos llena o solo nos atrae como insectos nocturnos. En los rincones del subcontinuo muere esa sensación subyacente y algo amorfa, desde un supuesto abismo hacia el ascenso de su propio cielo. Se sumerge en esta nueva gravedad donde no parece haber reglas. Moradora de una noche muy particular. En ella transmuta los colores en significados inimaginables. a veces están en nuestra mente, otras en la imaginación etérea que abraza las introspecciones recónditas, flotando en el fluido de nuestra sustancia, o reposan en el mismísimo vientre de una simbiosis corporal. Por momentos tenemos un imán natural que nos lleva a esos pequeños refugios tan nuestros, tan reales, como la masa abisal de nuestras lágrimas. ni brisas rastreo una Cuando sentimos que la escarcha está a punto de aprisionarnos, debemos abrir otra vez el telón del soñadores. Allí se alterarán nuestros sentidos y pasearemos entre muchas películas en busca de un final con forma de sonrisa.

Thank you. todo inventor necesita ayudantes. Además de la compañía esporádica y algo etérea de Magata, están los laboratones. Ellos son el otro extremo acromático que completan los engranajes de este singular sistema productivo. No son conscientes de su verdadero papel. Disfrutan el breve momento de esparcimiento, sin percibir que el mismo es solo una carnada vistosa. metido esta gata? Me pareció ir ratones. No entiendo, ¿qué funcionalidad pueden tener esos bichos? Nah, no tiene sentido. Lo real a veces es lo que no nos animamos a ver deseamos lo que está siempre dos pasos más adelante, sin percibir que en el mientras tanto somos cómplices involuntarios de una productividad ajena. No logramos escapar, pero podemos comprar una esperanza transitoria. Este noble dispositivo, llamado sueñuelo, podrá cumplir los sueños de cualquier persona que lo posea, manteniendo la cuota exacta de felicidad para poder permanecer en esta temporalidad necesaria un engaño más en un mundo de falacias, aunque la alegría será real para quien la siente.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 Creemos que hasta la mismísima eternidad es efímera y el desamparo es nuestra verdadera piel. Solo allí descubrimos que podemos soñar. No siempre recordaremos esos sueños, pero eso no significa que no los hayamos tenido. Ellos estarán allí, en un arcón de nuestro cerebro, esperando ansiosos para recobrar su energía y volver a emerger la brisa de las pasiones y los deseos. Tantas veces nos preguntamos dónde termina lo real y comienza lo onírico. Quizás en la magia de lo ficticio esté lo real. Nuestras mentes están dispuestas a aceptar lo que ellas mismas construyen. ¿Quién puede asegurarnos que estamos realmente vivos? Si la muerte acaba también con nuestra memoria. Ellos ellos pueden hacerlo. Sí, nuestros sueños. Van de cuerpo en cuerpo, como un ADN fantasma, propagándose y buscando quienes los quieran soñar. O mejor aún, quienes los quieran seguir moldeando en un abrazo entreverado hacia la belleza. Sutiles pinceladas pendulantes se elevan por encima de la sustancia, sin temperatura, sin carne, sin linfa, sin finitud. Las semillas crecerán donde antes hubo hielo, donde perduró el desierto. Formarán un nuevo ciclo con una paleta diferente. Quién sabe si habrá oídos para escuchar esos crepitares. Sin embargo, el curso no se detendrá. Quizás su defensa más potente solo haya sido la espera. Esperamos que hayan transitado a gusto este pequeño viaje por el subcontinente. Aquí concluye esta muestra de imágenes y sentires, arbitraria como cada una de ellas. Nos despedimos de este escenario virtual lleno de sueños que buscan dueño. El continuo. Nos esperamos en la próxima función, anhelando el abrazo fraternal del aplauso.